Okay, das ist frischer Chris, ey, das ist frischer Chris Michael Jackson, von der Moonwalk, von Moonwalk, ey, Moonwalk nich Zanim zrobimy dwa kroki w tył Robię dwa kroki w tył, wszystki lód Widzisz mnie, wzrok idzie w dół I to nie thriller, raczej blues W duszy gra mi blues Zmienia mi humor się często Fazę księżyca z fest Ona nie wie, że ma do czynienia z bestią Szuperka jest eskorta. Złujemy w kosmicznych portach Miejsce stoły wpływają na konta Nj, Ale nie Jordan, zalewam A Ale ma on flex Yeah, yeah Ale decyduję całe życie pochopnie trochę Czy to mój problem? Powiedz Okej, okay, teraz jest

Słon wskazuje świeży trop i zobacz na widoki To planeta Boki, yeah, George Jackson Tu gdzie stawiam krok, nie doleci twój dron Módło, ciekawe co na to Hej, Flintstone, zabrana na Grupę twojego kolegi, minę do wejścia jeżeli Nogą ze zmienia, gdy biegi Okej, teraz jest fresh jak Prince, ej Teraz jest fresh jak Prince, wchodzę jak Michael Jackson z nim Wchodzę jak Muo, ej, wchodzę jak